Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар жене отару плає, тьохнув пісню соловей загає. Всюди квітне черемшина, мов до шлюбу вбралася калина, дівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде. шлюбу вбралася колина, дівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина, жде, йшла вона в садок повз осокори. високі гори, де з беріг спадають чисті роси, Світ колини приколола в коси, всю невойну квітне черемшина, мов душу. в садочку, в тихому куточку жде дівчина жди. Всюди буйно квітне черемшина, Мов душою вкралась вина. І вчора в садочку тихому куточку жде дівчина жде. Ось і вечір вів тобі броду, ще ремоша п'ють холодну воду, у садочку вчора встрічав. дівчинонька, що наш те, І вчора в садочку, в тихому куточку, жде дівчина. жде.